La vie rime souvent avec alcoolisé Violence et meurtre d'espoir spartiates dans les colisées dans le colisée On a trop misé dans le shit, dans la difficulté Alors le succès c'est plus souvent diabolisé Il ouvre les yeux ce matin avec la pression d'être die Tous les jours c'est les rituels du lever et couche tard S'embrouille avec ses parents et ses profs, résultats Lâche l'école pour suivre son idole Pablo Escobar Des quartiers en quartier, son nom de trafic en baisse Des années en année, sa réputation fait le buzz Publie ses photos de vacances de rêve, loin de la Du coup la jalousie, les envieux et les keufs s'en mêlent Les plus belles top modèles à sa table en boîte de nuit Paye tout compte en dans la carte de crédit. Les voitures des luxes et une villa hors de prix. C'est juste avant l'eau que la nuit porte conseil au crime. Demain c'est loin et puis c'est stressant. Alors Isère peut faire vivre l'instant présent. Dit à ses potes vouloir goûter une fois la prison. Du coup les keufs défoncent les portes de sa maison. Vie d'Isère rime souvent avec alcoolisé. Violence et meurtre des spartiates dans les colisées. On a trop misé dans le shit, dans la difficulté. dans la difficulté. Alors le succès se pousse Encore une histoire de drogue. De sexe et de monnaie, quand le pouvoir est l'axe, on est tous emprisonnés dans la volonté d'être respecté, d'être aimé, non suspecté, d'être accepté. La difficulté en l'embauche par le CV, comme par les papiers d'identité, est un fait. Liberté, égalité, fraternité, tellement plus facile quand tu es blanc de souche française. HLM, précarité, restaurant du cœur trop d'été J'aimerais sortir de cette merde. Peinture des façades, rénovation urbaine. Le seul de la pauvreté est une plainte. Peux-tu comprendre à ce dont on est n'est guère Ou bien répondre sans un questionnaire La vie ressemble à celle de Mohamed Dingo, Makamani Mousli et de Raj Patel. Il disait, rime souvent avec alcoolisé. Violence et meurtre des spartiates dans les colisées. On a trop misé dans le shit, dans la difficulté. Dans la sécurité, nos rues, elles sont polluées. La vie disait, rime souvent avec alcoolisé. Violence et meurtre des spartiates dans les Mon premier rapport un gars très sympa Maintenant vous le dites je le trouvais parfois Changeant un blanc je ne sais pas Je ne pensais pas qu'il était comme ça Mon premier rapport un gars très sympa Maintenant vous le dites je le trouvais parfois Changeant un blanc ça ne m'étonne Violence et meurtre des spartiates dans les colisées On a trop misé dans le shit, dans la difficulté Dans l'insécurité, nos rues, elles sont polluées La vie d'Isère rime souvent avec alcoolisé Violence et meurtre des spartiates dans le colisée On a trop misé dans le shit, dans la difficulté Alors le succès se plus souvent diabolisé